ассалаумағалейкем міне анық жігіт міне абзал деген атыңнан көрдің бе қандай керемет сөз е ағайын мінекей абзал бауырымның сөзін тыңдаңдар біздің ел қазақстан жемқорлық жайлаған мемлекет қой мына шіріген жүйені құрту керек шіріген жүйе құламай жемқорлық тыйылмайды сондықтан ә, жеке көзін құрту керек біріншіден одан кейін тендер деген бар тендер деген жемқорлық жайлаған ұйым тендердің көзін құрту керек осы екеуі құрмай жемқорлық тыйылмайды ешқашанда біздің елде бола береді бола береді мынау тоқаевтың шіріген жүйесі құламай назарбаевты құрып кеткен тоқаевтың шіріген жүйесі құламай жемқорлық тыйылмайды сондықтан біз осы екі ұйымды көзін құрту үшін біз күресуіміз керек барлығымыз жаппай күресейікші жеке меншікті құрту керек тендерді құрту керек барлығымыз жаппай кірісейік құрметті ағайын көрдің бе мынау жеке меншік деген мен баяғыдан айттым мен қазағыма жеке меншік деген назарбаев атеист деген ауылдың бәрін құртты ағайын құлақ салыңдар тыңдаңдар менің мына бауырымды тыңдаңдар көріңдер құрметті қазақстандықтар міне жер сату деген назарбаевтың әте істегені, өйткені бірін бірін қырлыстырады міне қазір кімде қалтасында ақша бар сол жердің бәрін сатып алды ол жер қазір пайдаланбайды ә, ешкім істемейді мен туып өскен жерде құмарық деген ауыл бар жамбыл облысы иә тұрар рысқұлов құмарық деген ауыл анау бала кезде ойнаушы едік алла тағалам бізге берген алатаудың бөктерінен анау алатаудың бөктерінен ауылға су келетін иә су келетін кәдімгідей міне алланың бізге берген міне сыйы болатын соны қазір міне қолдан ағайын біреу қалтасында ақша бар біреу қазір соны сатып алып қазір халыққа соны өзінің пайдасына тигізіп жатыр бұл не деген сұмдық мынау бұл алланың алдында қандай күнәһар болып жатырмыз міне бұл не деген сұмдық міне мынау абзал бауырым айтқандай тыңдаңдар абзал бауырымның айтқанының бәрін құлақтарыңа іліңдер міне бұл не деген сұмдық бұл не деген сұмдық мынау қазақстанда не деген сұмдық міне мына тендер дегенде тоже ә, тендер дегеннің тоже міне көзін құрту керек міне өкімет деген ұялмай қызармай халыққа үй бердік дейді айналайын халқым ана алтай көлгенов деген қалай астанада айтты бір рет біз оны естідік теледидардан ойбай өтірікті тура қазақтың алдында мынау не деген алмайды, не деген алладан қорықпайды міне ойбай үй беріп жатырмыз дейді әй қайдан сен үй беріп жатсың сен сен ана қарапайым халықты қырып жатсың сен қарапайым халық ана көзбен көрдік біз астанада ана топырағы шығып кеткен шаңы шығып кеткен ақшасы бар біреулер оны кіріп алады бір бір ай екі айдың ішінде а қалған бейшаралар не істейді ана жеті бала төрт баланы бес баланы жетектеп ана ана құрылыс жұмысын жүргізіп атады не деген ұят мынау не деген ұят мынау қайда депутат сымақтар министр сымақтар сендерде намыс бар ма намыс дегенді білесіңдер ма сендер намыс бар ма жүректеріңде сонда сенің қиналып жатқан өз қазағың басқа біреу емес өз қазағың өз өз іштен шыққан жау жаман дегендей міне өз қазағыңды сендер жылатып еңіретіп жатсыңдар міне міне назарбаевтың бізге істеп кеткені ол атеист істелінген жоба атеист істелінген нәрсе бәрін ұрығып үйретіп кетті міне үйретіп кетті қалтасында ұрлаған ақшасы бар еңбек етсең ерінбей тояды тіленбей дейді иә егер таза адал еңбекпен істейтін болсаң сен анау жер алмақ тұрмақ сен мына отбасыңды асырай алмайсың қазіргі мына заманда ал енді егер де мен жолдан тайып ұрлық істейтін болсам біреуді тонайтын болсам мен анық қанішер анық бай болып шыға келем сонда менің істейтінім не халқымды ойламай елімді ойламай мен сол анау шетелге барып жатам шетелге барып ойбой ана бәленбай э, әдемі зәулім үйлерде жатам аяғымды көтеріп тастап маған халқымның керегі не деп сөйтіп ойлап жатамыз міне жоқ біз ондай болмауымыз керек біз қазақ ондай емеспіз бізді құртып тұрған мынау меншік міне қазір ана малыңды жаяйын десе жеке сатып алған ә, қырылысып кім ә, ауылда қазір кішкене ғана мал ұстайды не шөп өспейді не жауын жаумайды міне оның бәрі не оның бәрі біздің мынау пейіліміздің несі мынау біздің алланың алдында өтірік айтатынымыздың кесірі міне алла тағалам қаһарына мінді міне құрметті ағайын құрметті қазақ елі құрметті ел басқарып отқан тоқаев мырза жекеменшіктің көзін құртыңыз міне абзал бауырым айтқандай тендер дегенді тоқтатыңыз бәрін түгел мемлекетке қайырыңыз мемлекетке қайырсаңыз өзіңіз басқарып отырасыз сол жерден бәрін көріп отырасыз облыстың әкімдері қалай жұмыс істеп жатыр ә, сізді міне сіз мына мемлекетті бүйтіп ақшаны бөлесіз сол жердің ә, тапқан табысы сол облыстың сол облыстың өзін көтеруге одан әрі ана районды районнан кейін ауылды бәрін көтеруге Э, әр облыс қазақстанда құқықтар жетеді ал енді мына жекенің қолында болғаннан кейін қазір берекесіз болып тұрмыз қазір мына ақсу переқорытпа зауытының өзінің қазір ә, несі байлығының бәрі мына келіп жатқан пайдасының бәрі қайда кетіп жатыр қазір орыс ойына келген істеп жатыр бәрін тонап жатыр қазір міне бәрін әкетіп жатыр оны бір аллаға ғана аян кім не әкетіп жатқанын а бұл мемлекеттікі болса бәрін бір жүйеден басқарады елбасы бір жүйеден басқарып отырады шекараңды шегелеп таста міне қатал тәртіп болу керек қатал қатаң заң болу керек не деген сұмдық мынау бензин қайда кетіп жатыр газ қайда кетіп жатыр міне бензинді тағы да шарықтатып жіберді сонда оны қиналып жатқан кім қарапайым халық міне не болды бұл не болды бұл біз уже отыз жылдан асып кетті егемендік алғанымызға ақпақұлақ қайтсаң ағып кетеді құймақұлақ қайтсаң құйып алады дейді біз ақпақұлақ болмайық біз құймақұлақ болайық құйып алайық құлағымызға бәрін бірін бірімізді ұғайық бірін бірімізді түсінейік you